empiezo ya. Adelante, María. Estamos listos. you <laughs> Mi médico de confianza. Buenas noches, primos. Feliz Halloween. Win, win. Les saluda Chuquito. Ni Terminator. Animalito, esto, hola, hola, hola, hola. Hace frío en Sevilla. <laughs>